ها بزن آشغال چی؟ خودتی آشغال گروم ساخ باز کن اینجا رو عوضی خیلی خوب سلام بچه ها بزرگوار حالت چطوره؟ اه بزرگوار اه ماهی شدی واسه الان عوضت میکنم آقا بذار حداقل یکم اینجا رئیس بازی کنه برو بریم کوسش کنیم این از این کوسه یکم اینجوری تره باله کوسه شبیه شد برو بریم <laughs> کوسه شدی بزرگوار آره الان میخورمت <laughs> یکم روی سطح آب بریم تا همه خایه کنم برو بریم بالمون در بیا بیرون کافیه وای محمد حالا بهتر شد چیه منو چهار روز اینجا ول کردی مثل ماهی دارم اینجا فقط میلغزم واسه خودم آها حالا وقتشه برم یکم رئیس بازی کنم من اینجا رئیسم بریم دوتا ماهی شکار کنیم و ریاست خودمون رو به همه نشون بدیم یه دست ماهی سلام ماهی های احمق میدونین چیه من اینجا رئیسم همتون اینجا میخورم تون ها اینجا ببینم ماهی های احمقه به درد نخور <laughs> برو بریم بابا زندگی یک نواخ با جعفر اصلا حال نمیداد که سابیده شده بودم تو به هیچ دردی نمیخوری رسما خب اینجوری اونا بابا این چیه؟ وایستا دو دقیقه آها از این نهنگای گوش پشت مانند دیگه تقریبا محمد میدونم یه لحظه وایسا اینجا شنم اینجوریه یک دو سه چی از اونا شد <laughs> آره بریم پایین من اینجا نیستم نه دیگه اینو بعد آروم بگی راست میگی Manager ise çi çi çi çi sofra mahi. E bir bokhorimesh. Abi bozak var. Bokhorimesh çi. Tu yine bokhor. E, بیشور چی شد برای چرا گیر کردیم نمیتونم تکون بخورم بابا خیلی سنگین شدم من خیلی سنگینه کوسه طرف فرستر بود آره بابا من کوسه کن دوباره این صداها چیه؟ بابا دارم تبدیل به نهنگ میشم به گل میشینی ها او نه نه نه نه نه نه نه نه کجا داری میری؟ من دیگه بالای آبو نمیبینم بابا نخواستی مثلا در بیار منو از اینجا من نمیخوام قیافت بزرگوار محمد فقط خفه با من از اینجا در بیار باش بزنم رو موده بزرگواریت دوباره آه چی دوباره خودم شدم خدای شکرت برو بالا خفه شدم بابا بارونم داره میاد خب بذار یه قایق بکشم برات آره زود باش بابا زود باش فقط هیچ درد نمیخوری یه قایق بکشم قایقه مطمئنی اینا چه تسکی شد ولی چی قبول کرد <laughs> ایول من دمت گرم حاجی تا تاوال چه تسکی اصلا سوار شده بودی اورا <laughs> یه آهنگ با بذاری اورا چی چی <laughs> چی چی چی من من تو بال سوار شده بودم من خودم سوار نشدم چی میگی تو چی چی, چی؟ یواش برو یواش برو بابا <laughs> اینا که مونده بودم اینجا اسکله نداره کجا پیاده شم آه اونها اونجا نردبون داره برو برو برو یه هفته تو این آبای لعنتی هم قیس آب شدم بابا خب با زندگی به عنوان یه آبزی چطور بود این یه هفته من بهت خفف میشی فقط اسلحهات کو ای هو هم گم کردم محمد نگاه کن یاد بگیر چی <laughs> ببین چه دیریفتی کردم در رو واکنید کنید در رو خراب شده رو پوفیوز باز میکنی یا نه گروم ساخ باز کن اینجا رو این ها همو از دست دادم یه اسلحه بکش برام محمد اه آره زود باش باش سا یه دونه پیستول میکشم برات کولت بابا این چیه بمد یه چیز دوست دارم بکش حالا فعلا اینو بگیر بگیر اومد اه چی <laughs> اصلا اومد <laughs> خب آقای نگهبان در رو نه سلام حقت همینجا بکشمت بمیر عوضی چی چی چی بزن بریم بابا بزن بریم به سرعت پشم باد یه ماشین super sport لوکس برام بکش خفشو برو فقط محمد من یه لامبورگینی میخوام تو بیخود میکنی فقط بزن به چک بریم محمد آه. اینجا چرا جیت بک نداره بذار یه چی بکشم آره زود باش بذار الان سر یه چیز بکشم پیاده نمونی آره آفرین زود باش این از این ای محمد این چیه تراکتوره نه وایسا محمد این چیه نموسن چرا کاشی مزخرفیه تو محمد این دو چرخ است آره بابا دو چرخ چرا توی نمای بارونی یکم رکاب بزن چربیای شکمت آب بشه بابا محمد برو بابا محمد این چه مسخره بازیه ای هو حسنی رکاب زدن ندارم چیکار میکنی <laughs> نگاه کن ببین چی بلدن چی برو برو سریع جا پیدا کن برو هلیکوپتری جتی از این چیزا بکش پا بزن آشغال چی خودتی آشغال یعنی اینجا رئیسم قطار اه قطار نگاه کن بزرگوار قطار داره میاد جدا میتونیم این قطار هم نگه داریم یه چالش هم واسه این بذاریم اگه چالش نگه داشتن قطار سناندریاسو ندیدید لینکش بالا هست آره پاره شدم بابا آخرشم به چخ رفتم و پنج تانک خواستم قطار رو نگه دارم ولی دیگه نمیگم چی شد خودتون برید ببینید پا بزن بزرگوار پا بزن آشغال باشه دفعه که منو به گاه دادی خب لامبورگینی چیزی برام بکش من اینجا حالش رو ببرم یه هفته تو آب زندگی کردم یه هفته هم نشد آره ولی خب دیگه بذار ماشین لوکس بکشم برات جدن آره یه دونه از این کف خوابای خسته برات بکشم بابا من دمت گرم ماشین رو ببین جون بابا چی؟ ممت دمت گرم عجب ماشینی وای باورم نه یعنی مال منه آره میتونم سوارشم آره دیگه به خاطر تشکر از زحمات شما بابت اون یه هفته تو آب دو روز منظور <laughs> باورم نمیشه بایستا ببینم ها ببینم من مدین عالیه برم دوست دختر پیدا کنم برو حاج خانم رو سوار کن نه بابا حاج خانم چیه <laughs> چرا شکوندی میخوام بگم که من اینجا رئیسم <laughs> خداحافظ چی؟ یا خدا چه سرعت سرسام آوری داره تو برو من میرم با ماشینم اشغال کنم آه بازم که اومد اینجا به تو ربطی نداره تو برو فقط من بعد لازم با من کاریت نباشه باش خداحافظ بچه ها اگه ایده ای دارید بنویسید چه حرکت های تو جی تی ای وی میتونیم بزنیم اگه نقاشی رو هم دوست داشتید دوباره براتون برم خیلی عشقی دمتون گرم چی؟ اوه شیت نهرت به تو بزرگ بزرگوار خدافز برو گم شو نه چیز یعنی که خدافز